Changes don't happen overnight unless you find a smarter way. We're a community of IT experts building global solutions for 20 years. Let's talk about your transformation. Sveiki, čia Andrius ir Skaidrinam. Projektas, kuriuo Laisvės TV rimtai nusiteikusi padaryti didžiausią pilietinę apsivalymo akciją nuo tada, kai augėjas parodė Herakliui arklides ir pasakė, Heri, aš nežinau, kaip čia apsivalyti. Nežinantiems, planas yra tikrinti tarybų narių išmokas, radus galima piknaudžiavimą ar dokumentų gražinimą, rašyti pareiškimus STT ir prašyti iki teisminių tyrimų. Na, o kol kas randam viską, ką reikia rasti, nes žinom, kur ieškoti. Žinau, kai pagausiu. Aišku, pagausiu šiandien, nes mes kartu gyvenam, kur tu, blėt tikrai žinom, kur kas gyvena. Paliestos dar tik kelios savivaldybės, bet pažadas yra viešas. Ateisim pas kiekvieną kiekvieno gandono 141 surasim giminės ir artimuosius. Ačiū už įkvėpimą, maestro. Šią savaitę, beje, renginyje sutikau vieną gerai pažįstamą merą. Jisai taip, nu, kada pas mus ateisit, taip liūnai paklausė. Aš sakau, nu, pagal sąrašą, bet pasijutau kaip strybas, kuris trimimus organizuoja. Na, sakau, kaip ten pas jūs? Ah, prastai, atsiduso meras ir nuėjo. Vienas savivaldybės galvoja, kad išsisuks, jeigu temps laiką, ignoruos mano raštus ir neduos informacijos. Neišsisuks. Šią savaitę Kauno, Kauno rajono, Palangos, Jonavos, Alitaus rajono ir Šakių savivaldybėms mūsų advokatai išsiuntė pretenzijas dėl informacijos nepateikimo. Jeigu reikės bus teismas, aš nebejoju, kad mes jį laimėsim. Bet aš juos suprantu. Aš jūs žmogiškai suprantu. Pavyzdžiui, Jonava. Ten meras yra didžioji naujoji socdemų žvaigždė Mindaugas Inkevičius. Galimai būsimas premjeras. Ir galimai būsimas premjeras per kadenciją išgremžė visas išmokas iki dugno. 22 tūkstančius 38 eurus ir 75 centus. Tai ar jūs, vad pagalvokit, norėtumėt pateikti dokumentus, kuriais jūs tvirtino šitas išlaidas? Net tuos 75 centus. Nu turbūt nelabai. Nu bet teks. Pretenzijos išsiųstos, prašymai pateikti visų tarybos narių ataskaitas ir jas patvirtinčius dokumentus dar išsiųsti į Ukmergę, Uteną, Radviliškį, Tauragę, Marijampolę ir Vilnių. Prie projekto prisijungia ir žinomas žurnalistas Rytas Staselis. Kitos savivaldybės jau pavyzdžiui iš anksto ruošiasi, kada mes ateisim. Kaip pavyzdžiui Kretingos savivaldybė. Čia įsisuko ta diskusija dėl tų tarybos narių išlaidų, tai aš nežinau, tai tiesiog gal metam kortas ant stalo ir paviešinam patys iš karto, kam, kam laukti, kol mes gausim tą Andriaus Tapino raštą, prašymą, tai parodykim visuomeniai ir, ir užbėgim įvykiams už akių. Na, o dabar linksmoji ir sopulingoji dalis. Šį savaitę pagėgių ir šilutės dienos. Skamba kaip nuolaida žuvieniai Forto restorane. Iš pradžių korupcijos ir piknaudžiavimo kelionė atveda mus į pagėgius, buvusią Komskių tevoniją, kuriai šitie mano paminėti žodžiai puikiai žinomi. Tačiau nuo 19 metų pagėgiuose merauja Vaidas Bendaravičius. Liberalai, kurį vieni laiko išvaduotojų nukomskių nesąmonių, o kiti panašiais metodais veikiančių kitos įtakingos rajono kompanijos narių. Spoiler alert, nuo trečiadienio jau nebe liberalas. Bendrauti su pagėgių savivaldybė prašant dokumentų nebuvo ypatingai sunku. Gan greitai gavau pirmąją tarybos narių išlaidų suvestinę. Kiek vėliau detalesnę antrąją. Kaip matote, išmokų klausimų visi dirbo stropiai, dauguma kompensavosi beveik tokią pačią sumą per kadenciją - apie 19 tūkstančių eurų. Tada gaunu 816 apskaitų dokumentų. Na, okei, okay, okei, okay. ėjimas, užverskim jį popieriais. Nu, pradedu aš juos analizuoti. Na ir ką? Tada skaitydamas šitos visus popierius, imu juoktis, tada pykt, tada paverkiu šiek tiek. Šiek tiek iš juoko, šiek tiek dėl Lietuvos. Nes pagėgių sukčiai yra ir buki, ir išradingi vienu metu, ir atrodo, kad jie visi tokie. Aišku, jie visur važinėja. Liūto dalį išmokų užima kūro išlaidos. Dauguma tarybos narių išmokas kompensavosi per kūro išlaidas, todėl per kadenciją važinėjimų jie išleido apie 250 tūkstančių eurų. Grubiai išskaičiuojant, nuvažiavo virš pusantro milijono kilometrų. Na, čia dvigubas meilės atstumas. Žinot, kaip sakoma, aš tave myliu iki menulio ir atgal. Tai čia išeina iki menulio ir atgal, iki menulio ir atgal. Du kartus. Šioje taryboje karantinas važinėtojų tikrai nestabdė. Nepaisant to, kad 21 metais visi tarybos ir komitetų posėdžiai vyko nuotoliu. Pagėgių politikai važiavo lygiai taip pat intensyviai. Posėdžiai nuotoliu, susitikimai su rinkėjais negalimi, tai klausimas, kur jūs blin važiavot, jau tampa kaip ir projekto šūkiu. Nors atsakymas iš esmės yra aiškus. Niekur. Niekur mes blin nevažiavom. Mes tiesiog įsisavinom žmonių pinigus. Bet eikim per asmenybės. Pradėkim nuo aukščiausio rango pagėgių politikų, neseniai perrinkto mero liberalo Vaido Benderavičius. Meras yra važinėtojas. Per kadenciją jis išvažinėjo 19 226 eurus arba maždaug 130 tūkstančių kilometrų. Na, šiek tiek keista, nes pagėgių savivaldybėje sakė, kad savo pareigoms atlikti meras naudojasi tarnybiniu automobiliu. Tai aišku, jau į tarnybinį meras iš savų, kad ir kompensuotų, tikrai kūro nesipila. Vadinasi, šitos išlaidos galėjo būti įsisavintos papildomai prie to, ką meras Bendaravičius ir taip išvažinėdavo tarnybiniu automobiliu. Be to, mero automobilis, kaip ir daugelio politikų, yra įspūdingas hybridas, nes jį galima pilti ir benziną, ir dizeliną, bent jau taip atrodo ataskaitose. Arba pagėgių meras yra išsiblaškęs ir kiekvieną mėnesį padaro kelias klaidas suparindamas benziną su dizeliu. 22 metų vasaris - 11 pylimų, 7 dizeliai, 4 benzinai. Kai kada tą pačią dieną. Nežinau, ar sveika automobiliui. 21 spalis - 8 solidus pylimai, 5 dizeliai, 3 benzinai. Atsukam dar laiką, 2020 balandis. Pamenat, pats pirmojo karantino įkarštis. Tyla, ramybė gatvėse, visi sėdi namuose, geri vaikai niekur nevažiuoja. Meras važiuoja ir pilasi, važiuoja ir pilasi. 19 pilimų per mėnesį, benzinas ir dizelis, balandžio 6 ir 9 tenka pildys net po 4 kartus per dieną. Tiek jis važiuoja. Balandžio 6 beje yra pirmadienis, tai ar kas nors patikės, kad tarnybinį automobilį turintis meras pats pilasi kūrą į asmeninį automobilį keturis kartus per dieną. Tai merė, kaip čia taip nutiko? Turiu dvi mašinas, yra skirtingos kuras. Kurą, ką klausite dėl, dėl pilimo tą pačią dieną, nes yra tikrai suvažiavęs specialiai, kadangi buvo nuolaidos ir kad pigiau nupirkti. Jeigu jūs paklausite, kiek aš važinėjau su tarnybinė, kiek važinėjau su savo automobiliu. Savaitgalį visi ar šventės, ar kažkokius susitikimus, visur važinėjau su savo tarnybinės mašinas, praktiškai neėmiau. Retas atvejas per tą, patį, per tą pačią pandemiją turbūt automobiliai buvo tikrai mažai naudojami, e, su savo automobiliu daugiau važinėjau. Nu, principė tikrai nemažai važinėjau su savo automobiliu. Žodžiu, meras teigia, kad natūra išvažinėjo 150 tūkstančių kilometrų, nes į visas šventės savaitgėliais važinėjo su savo automobiliu. Ir per karantiną. Pagėgiuose yra žiauriai daug švenčių. Galimai čia yra video, kur meras važiuoja į šventę. Bet kol kas absoliučiai įspūdingiausias galimas klastojimas yra na, tiesiog aukštasis pilotažas, prieš kurį nublanksta 65 flešiukai neringoje ar 37 tarybos narės plovimai pas juos atirkšliuose, kuris turi tik kiberą ir šulinį. Tai yra pagėgių vicemerė liberalė Lygita Kazlauskinė. Spoiler alert, nuo trečiadienio buvusi liberalė. Kazlauskinė labai daug važinėja ir labai daug pilasi kūro. Pavyzdžiui, 22 metų gruodžio pabaiga, na ta magiškoji ketvirčio pabaiga, kai reikia skubiai čiupti pinigus, vicemerė buvo itin intensyvi. Ji pylėsi ir 27, ir 28, ir 29 gruodžio už beveik 200 eurų. Klausimas tik tai, ar pylėsi, ar susirinkinėjo svetimus čekius ir pateikinėjo kaip savo. Atsakymas ateina su Kazlauskinės pateiktais čekiais ir dėja jis ne vicemerės naudai. Ar iš nežinojimo, ar būdama tikra, kad niekas nieko netikrins, ji netkreipė dėmesio, kad kai tu moki už kūrą kortelę, čekiai yra fiksuojami keturi paskutiniai kortelės skaičiai. Kiek kortelių turi normalus žmogus ir jomis atsiskaitinėja už kūrą? Nu, dvi. Nu, maksimum tris. Aš peržiūrėjau visus Kazlauskinės čekius už 22 metus ir konstatuoju, kad pagėgių vicemerė už pernai metais už kurą atsiskaitinėjo šiomis kortelėmis, kurių paskutiniai skaičiai yra 1418, 3875, 5353, 9912, 7332, 1548, 3358, 1370, 8897, 841, 1268, 2909, 943, 6828, 4939, 5476, 7963, 7483, 6466, 2555, 1441, 5149, 5068, 3937, 6903, 3823, 0892, 0676, 3823, 9 69038, kiti 102, 5715, 6903, 5595, 3304, 65. Žinokit, čia jau nebe... Čia nebe visi merė jau. Čia jau yra Keno loto. Ridename toliau. 32, 52, 3, 5, 50. 12, 33. Iš viso ji turėjo 37 korteles. Čia yra ne kūno temperatūra pagal Celsių, čia yra kortelės. Na gerai, atskleisime kortas arba, kaip sakoma, cards on the table. Štai taip atrodo 37 kortelės. Aišku, kortų kaladėje būna paprastai 502, kortos tai dar yra kur pasitemti. Bet įsivaizduojat, ateini į degalinę su 37 kortelėm. Nu, sakai, su kuo aš čia šiandien mokėsiu. Kila klausimas, kaip taip sėkmingai Kazlauskinis susižvėjojo tiek čekių? Atsakymas ateina dar atidžiau pažiūrėjus čekius, nes ant jų yra degalinės operatorius pavardė ir neįtikėtinai beveik visose Kazlauskinės čekiuose figūruoja ta pati Akrasauskytė iš Mildos degalinės. 2022 Liepą Kazlauskinė pateikė čekius su šešiom skirtingom kortelėm, septynis čekius muša kasininkė Krasauskytė. Birželis turim čekius su penkiom skirtingom kortelėm, aštuonis čekius išmuša Krasauskytė. Žinot, kaip sako e, pagėgiuose, neturėk šimto draugų, Turėk vieną draugę degalinės operatorę. Beje, Kazlauskinė ir Krasuskitė yra Facebook'o draugės, tai žinai. Vasarį Kazlauskinės Krasuskitės tandemas gerina rekordus, šešios skirtingos kortelės, aštuonis čekius išmuštė Krasuskitė. Check in degalinėje. Negalvokit, kad Kazlauskinė šitą schemutę sugalvojo tik 22 metais. 21 metų gruodis - karantinas, posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu, Kazlauskinė pilasi už 528 eurus, čekius pristato Krasauskytė, čekiuose naujas kortelės. Lapkritis - čekiuose 8 kortelės, 6 čekius pristato Krasauskytė. Žiūrėkit, šitas duetas nenusileidžia Batmanui Robinui. Arba tango ir kešui. <laughs> Vat kešo ir nebuvo čekiuose, vat būtų gal paprasčiau buvo, nes viskas kortelėmis. Na, nu, žodžiu, tikroji benzino kolonėlės karalienė. Колонка образца 1954 года, автоматическая, от 5, 10, 15, 20, 25 и так далее до 100 литров. Включаешь здесь, автомат начинает работать, следишь за счетчиком, идешь в контору. 2020 m. kovo 1 d. Kazlauskinė galimai pagerina pasaulio rekordą. Jie atlieka du pilimus toje pačioje Tauragės Orlen degalinėje per 6 minučių tarpą. Mes turime labiausiai degalus ryjantį variklį planetoje. 20 val. 9 min. jį užsipila 55 litrus dizelio antroje kolonėlėje, 20 val. 15 min. užsipila dar 43 litrus dizelio trečioje kolonėlėje. Jos automobilis yra didelis, didelis bakas su vairu ir mažais ratukais. Ant podiumo su fiktyviais čekiais lipa dar dvi pagėgių damos - valstietė Valančienė 24 kortelės ir sodsdemė Zongailinė 26 kortelės. Tikrai trejetas vertas Formulės 1 podiumo. Bet, kaip sako Mašvidas Jastramskis, neskubėkim vertinti, palaukim čekių iš didžiųjų degalinių. Iš pagėgių vyrų įspūdingiausias yra valstietis Remigijus Špečkauskas. Jis pilasi ne po daug kartų, bet iš karto sodriai. 22 gruodį pas jį 3 pilimai, bet vienas iš karto už 470 eurų. Nu, kokie 300 litrų dizelio iš karto. Liepa vienas užpilimas už 490 eurų, birželį jis sugeba užsipilti už 1000 eurų vienu kartu. 1000 eurų lygiai. Bet vienas pilimas ir tu iš karto jau lojaliausias klientas tegaliniai. Tai kur jis tiek pila? Na, Špečkauskas yra ūkininkas. Kur tiek telpa? Gal į cisterną? Taip. Tai aš į talpą, aš pilosi netgi, netgi atvežė ir duonamą į namus, kad būtų visą mėnesį pasiemo. Tai čia aš negi, kur gyvenu, man cinėr degalinės, tai aš tai, tai arba į kanistrus, arba į namus atvežtai, tai, tai, tai. Ir tuolinę turiu, tuolinę turiu. Plastikinį, tuolinį bačką, arba atvežę, arba pats pažįsiu pilu naudoji. Ir turi būti palangoji, tai daug ten važiuoti reikia, jau gyvenu vasarą tenais, iš tikrųjų tai ką reiškia ūkį. Nu, ką reiškia ūkį. Aš neturiu, neturiu traktoriaus. Žmogus tiesiog prisipažįsta, kad pilasi cisternomis. STT tokie, okei, okay, okei. Okay. Aš manau, kad štai čia yra vaizdas, kai tarybos nariai ūkininkai važiuoja į degalinę. Dar vienas važinėtojas, buvęs pagėgių vicemeras ir kandidatas į merus nuo LVŽS Kuturys yra gudresnis. Jis žino, kad kortelės yra blogis. Aš žinai, kortelės yra blogis. Jo visos ataskaitos yra rašytos ranka ir absoliučiai visi kūro čekiai yra tik grinais. Bet jį išduoda kiti galai. Lapkritį pravažiuota 633 eurai, pasipilimai vyksta padieniui, lapkričio 2, 3, 4 dienomis pas tą pačią operatorę Vaisgelienę su keturiomis skirtingomis nuolaidų kortelėmis. Na, nuolaidų kortelės pakiša koją, net jeigu jis mėgins įrodyti, kad per 3 dienas toje pačioje degalinėje prisipylęs kūrą už 290 eurų, viską išvažinėjo per kelias dienas. Dar vienas važinėtojas darbo partijos sąrašo lyderis Algis Grublys. Jis yra tikrasis pylimų lyderis. True MVP. Jo pravardė taryboje turėtų būti kanistras. 22 sausį jis pylėsi kūrą, kabutėse pylėsi, 20 kartų. Birželį 21 kartą. Rūpiutį 19, rugsėjai 19, gruodį 18, Kitais mėnesiais jau jokingus 15-16 kartų. Tai ar čia pilimai? Kai kuriais mėnesiais įvyksta fatališkos klaidos ir aišku pilamas ir dizelis, ir benzinas. Kai kuriuom dienom atrodo, kad jis tiesiog neišeina iš degalinės. Nepavargstant gali stebėti, kaip dega ugnis, teka vanduo ir sukasi kolonėlis skaitliukas, už kurį mokėsi ne tu, o tau. Realiai greičiausiai yra taip. Keli šaltiniai teigia, kad už kūro čekį degalinės operatoriai gauna nuo 5 iki 10 procentų. Nu, kuo didesnis čekis, tuo geriau. Tokia antrinė čekučių rinka. Ir kiekvienas politikas turi savo čekių dilerį. Bet gerų čekių, nu ten po 8 eurų ar daugiau, visiems neužtenka. Nu todėl, vad, raudonžandžiam darbiečiui lieka tik čekučiai likučiai. Nes pažiūrėkit, kaip jis pilasi. 10 eurų, 20, 12, 21. Žinot, kaip grublys vadina gerą dieną? Čekučio diena. Arba dar yra variantas, kad jis įsimylėjo degalinės operatorę ir pilasi po nedaug, bet taip dažnai, kad galėtų su ja susitikti. Juk meilė atima protą, kaip ir godumas. Na, ar jau eina kūnas pagėgiais? Ne, negalvokit, kad su automobiliais baigta, nes dabar prasideda automobilių nuomos ir remonto dalis. Tarybos narys valstietis Remigijus Kelneris nuomojasi automobilį pagal nurodytą sutarties numerį nu, 215-04-02. Galima spėti, kad jis tai daro nuo 2015 balandžio, nuomojasi į Žemės ūkio kooperatyvo Lumpėnų Rambinas. Nesijaudinkit, viskas gerai, Lumpėnų Rambino administracijos vadovas ir dalininkas yra tas pats Kelneris, taigi jis tiesiog nuomojasi savo mašiną iš savęs ir nuo 2015 metų įsisavina pinigus. Nu, iš ko aš turėčiau nuomotis, pavyzdžiui, kur aš jo turėčiau ieškoti. Tiesiog matote, kaip atrodo, kai jūs nuomotės automobilį iš įmonės, kurie neužsiema automobilių nuomą. Ir jūs esate jos mhm. administracijos direktorius ir dalininkas. Netrodo labai moralu. Ne. Tai nesvardam, ar netrodo moralu, ar atrodo nemoralu. Bet kokie jie visi paprasti. Galiu paskaičiuoti, kad tokia nuoma pagėgių žmonėms nuo 2015 metų galėjo kainuoti beveik 30 tūkstančių eurų. Bet mes paskaičiam, kad jūsų automobilio nuoma nuo 2015 metų kainavo 30 tūkstančių eurų. Mm. Mm. Na nu, tai gerai, ką, <clears throat> ką aš dabar jums turiu pasakyti? Bet iš tikrųjų, labai teisingas klausimas. Nu ką aš jums turiu pasakyti, ko jūs norite iš manęs? Beje, štai yra kvitas, kur kelneris ir įneša pinigus, ir gauna juos kaip kasininkas. Ir visur pasirašo pats. Labai patogu iš tikrųjų. Taupomas etatas. Beje, prieš dviejus metus duodamas interviu vietiniam laikraščiui, Kelneris teigia, kad žino visada pasiteisinančią sėkmės taisyklę. Nieko nereikia laukti iš valdžios. Nu, dabar jau reikia laukti kažko iš STT. Nu, tegul vertina tas STT, ar STT, MNTT, man atrodo, kad ieškokit jūs tų, tų bėdų, aš nežinau. Nusivylęs žmogus. Kitas tarybos narys ir buvęs vicemeras regionų partijos e, atstovas Sigitas Stonys irgi nuomojasi automobilį nepigiai už 450 eurų per mėnesį. Sąskaitos nesustojo net ir per karantiną, nuoma vyko visą kadenciją, kainavo paveikių biudžetui apie 21 tūkstantį eurų. Nuomotojas irgi toks įdomesnis. Vilkyškiuose įsikūrusi asociacija penktas regionas, kuri turi vieną vienintelį automobilį. 12 metų gamybos Nissan Juke, nu dar kokį automobilį. Tokio automobilio rinkos kaina yra apie 5000 eurų. Primenu, kad Stonys greičiausiai už jį nugrėžė apie 21 tūkstantį eurų. Kodėl tarybos narys pasirinko penktą regioną su tuo nelaimingu Nissan Juke? Na, gal todėl, kad 19 metais jis pats koordinavo 5 regiono iš ES fondų finansuojamą projektą skirtą verslą pradedančių asmenų mentorystė. Va, tikrai gali pamentorint e, žmonės, kurie ima, e, pradeda verslą. O gal todėl, kad kiek anksčiau iš Šveicarijos fondo lėšų 5 regionas surengė šventę, kuri vyko UAB Agrūnė priklausančioje poliso bazėje. Kas yra UAB Agrūnė direktorius ir akcininkas, aišku, tas pats Stonys. Ir žinoma, jis viskam turėjo paaiškinimą. Bandėm tada ir vieną, ir kitą, ir trečią kalbintis. Niekas e, tuo metu net, e, nu, e, nepasiūlė tokiom sąlygom. Nebuvo tada čia aplinkui nieko tokio, kas nuomoja, o kažkaip pat pasikalbinu ir jie išnuomojo. Nu, tai nu, kompensavimas tai e, e yra čia už e, kurą ir e, kitas eksploatacinės medžiagas didžioji dauguma. O pati ta nuoma, ar ne, jeigu taip įvardinti, jinai sudaro tikrai nelabai jau didelę e, sumą. Apie pusę sudaro sąnaudos kūrui. Toliau, e, man, man nereikia sukti galvos e, dėl automobilio draudimo. Tai yra nuomotojo, tas, kuris nuomoja rūpestis. Man nereikia sukti galvos dėl automobilio E, sezoninių padangų keitimą. Ir, na, ir visi kiti tie dalykai, kur yra e, m, sąnaudos, kurios kurių nuomotojas, nu jis, sakote, 20 tūkstančių galėjo nusipirkti kitą automobilį. Ne, didžioji dauguma, tai jinai eina būtent sąnaudom tokiam. Net ir ano nu, fakto neatsimenu, tikrai negalėčiau pasakyti, neprisimenu, o nes to ryšio, tokio kaip, kad, kad, kad kažkokio tai tiesioginio ryšio tikrai absoliučiai nėra. Nei aš steigėjas, nei aš narys, nei aš dar aš esu kažkada tai trumpai dirbęs e, toje organizacijoje projekto koordinatorium, ir tie santykiai truko labai nedaug. Tačiau aš labiausiai užjaučiu dar vieną savivaldybės biudžeto pinigų taškytoją Juozą Žuklyje, kuris į tarybą pateko 19 metais su tuometiniu komitetu, kuriam vadovavo grinųjų kūro čekių gerbėjas Kuturys. Jis turi automobilį Volkswagen Turan. Ir jam žiauriai su juo nesiseka. Nu, taip nesiseka, kad kiekvieną mėnesį reikia vežti ir keisti detalės. Kiekvieną fucking mėnesį. 22 metų lapkritį keistas akumuliatorius ir tepalo filtrai. Rugsėjai valytuvai. Rūpiutį tepalai Liepa galinio dangčio spyna, birželį, birželį vairo traukia ir guoliai, gegužė tepalai, dar gegužė ratlankiai, kova padangos. Tada matyti jau nervai nebelaikė, kovo pradžioje žuklė nusipirko spausdintuvą už 400 eurų. Nu ir ką? Šiaip pagėgių reglamentas neleidžia tarybos nariams pirkti kompiuterinės įrangos ir prekių. Nežinau, kaip buhalterija šitą sąskaitą priimė, bet darau išvadą, kad žuklyje pinigus teks gražinti. Tada vėl su tuo spausintuvais grįžo į servisą ir tiesiog buvo rimtas remontas už 510 eurų, 21 metų gruodį jau buvo rimtas remontas už 480 eurų ir taip sukosi ir sukosi, aš dar pasižiūrėjau atgal, 21 metų sausį žuklyje vis dar kovoja su savo Volkswagen Turan, tą mėnesį jis pirko ir keitė žvakes. Nu pagėgiai, nu susimeskit, nupirkit juos į normalų automobilį. Su dideliu kūro baku, kaip pas kitus tarybos narius. Dar vienas įdomus atvejis, kai tarybos narys Aivaras Potis neįtikėtinai stabiliai remontuojasi automobilį toje pačioje įmonėje už faktiškai tą pačią kainą, pateikdamas lakonišką paaiškinimą sąskaitoje. Automobilio remontas. Po šios automobilį remontuoja UAB Tauvyga ir visą laiką beveik už tą pačią sumą. 220 eurų, 200 eurų. Visus, visus 2021 metus gruodį remontas už 280 eurų, vasarį remontas už 160. Apytiklį skaičiuojant, pociaus automobilio remontas per didžiąją dalį karantino mėnesių pagėgių biudžetui kainavo apie 5000 eurų. Na, nei kas buvo remontuojama, nei koks automobilis remontuojamas iš sąskaitų neaišku. Tik vienintelis dalykas, kad Tauvykos e, paslaugų pirkėjas per viešosius pirkimus buvo Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, Aivaras Potis pagal sutapimą yra šios įmonės darbuotojas, Savartino direktorius. Taigi turim benzino kolonėlės karalienę ir Savartino direktorių, pagėgių krašto aukštuomenį. Kaip minėjau, pagėgių reglamentas neleidžia tarybos nariams pirkti kompiuterinės įrangos. Visada galima apgauti buhalteriją, pirkti iš telį ar bitės ir pakišti tai po mobiliojo ryšio išlaidomis. Taip galimai nesažiningai ir neteisėtai elgėsi tarybos narė regionų partijos Lina Augustinavičiūtė, kuri tuo pačiu yra ir Kesto Komskio sunaus mama. Štai jos 22 metų gruodžio ataskaita. 291 euras išnaudotas ryšių išlaidoms. Pažiūrėjus į bitės sąskaitą, aiškiai parašyta, 226 eurai yra už įsigytą įrangą. Kitas tarybos narys, Sabartino direktorius Aivaras Pocius, kuris stabiliai remontuojasi automobilį, po ryšio paslaugomis paslėpė įsigytą iPhone 11. Tarybos narė Gražina Jankauskinė yra labai kalbi. Į visą kadenciją labai daug prakalbėjo telefonu, kiekvieną mėnesį po 130 eurų. Tiesa, Gražina mums telefonu žadėjo gal gražinti šitos pinigus. Aš, ah, nu, gražinsiu, jeigu reiks. Jeigu reiks? Nu, pasižiūrėsiu, kiek ten yra ir, ir gražinsiu. Kestas Komskis perka įrangą iš bitės už 196 eurus per mėnesį ir paslepia tai po ryšio išlaidomis. O tarybos nariai Pocis ir Grublys 22 vasarį tiesiog nusipirko planšetės. Nu tiesiog, nu paėmė nusipirko. Nes nu nuomai per daug popierių, užsiknis su tais degalų čekiais, viskas. Pocis čia yra beje tas pats, kuriam kas mėnesį e, remontuojamas automobilis už tą pačią sumą ir tas, kur slepia iPhone pirkimą ir jis buvo gudresnis. Jis ataskaitoje parašė kanceliarinės išlaidos ir kanceliarija nenukencelino. O grublys yra toks žioplokas. Jis tiesiog parašė ataskaitoje Lenovo. Buhalterija padėjo klaustuką, bet panašu, kad vis tiek pirkinį kompensavo. Tas klaustukas reiškia, senit, kodėl Lenovo? iPadą pirk. Ar jau viskas? Nu, beveik viskas, bet koks viskas. Juk mes dar kalbėjome apie 22 metus. Prasidėjo 23 metai ir čia mūsų draugai, jau galiu juos vadinti mūsų draugais, darė tą patį, ką įpratę daryti. Nu, įjungit man kokią nors gražią muziką. Leiskim šviesą į namus, atleiskim prie... Grublys vasarį kūrė pilėsi 21 kartą, o kovo 18 kartų. Augustinavičiūtė nusipirko naują įrangą, meras Bendaravičius maišė benziną ir dizeliną. Žuklyje Volkswagen Turanui pirko valytuvus, voštuvo dangtelio tarpinę, lemputes ir tepalus. Kuturys ėmė grinais mokėtus kūro čekius iš kasininkės Vaisgelienės o Zongailienė ir Valančienė fiktyviais čekiais iš skirtingų kortelių pylėsi benziną. Kazlauskiniai fiktyvius čekius ir toliau teikia Krasauskytė. O Špečkauskas trim pylimais per tris mėnesius užsipylė dizelio už 2200 pagėgių žmonių eurų. Aleliuja. Keturi pagėgių liberalai sustabdė narystę partijoje, kitos partijos žiūri susėmusios už galvų, nes realiai turbūt reikia tiesiog visus paleisti ir panaikinti tą pagėgių tarybą. Nes jeigu atvirai, aš net nežinau, kokias išvadas galima surašyti. Pagėgiuose yra supuvę viskas, pradedant merų ir baigiant tarybos nariais. Beveik nebejotinai perkami fiktyvūs čekiai, prirašinėjami kūropilimai, pilama į cisternas savo greičiausiai ūkio reikalams, nuomojamas mašinos iš savęs pačių, savo perkami kompiuteriai ir telefonai. Iš šio sąrašo herojų 11 yra išrinkti į naują tarybą. Vadinasi, ir toliau tai bus, jeigu kas nors jų nesustabdys. Girdėjau, labai gerai stabdo baudžiamasis kodeksas. Kaip man sunku kaip man šiandien sunku, diena kaip man sunku. Didžiuojosi, galėjęs prie to svariai prisidėti. Tie darbai, kurie yra pradėti daryti, žmonės turbūt įvertino ir leidžia man pabaigti pradėtus darbus. Gerai, atsigeriam, užsipilam ir važiuojam iš pagėgių į Šilutę. Miestų skiria 38 km, bet pagal panetkės visiškai nieko. Galėtų vien šalia kito stovėti. Nu, galės vien šalia kito sėdėti. Šilutė irgi važiuoja. Labai stipriai važiuoja. Per kadenciją Šilutės tarybos nariai pravažinėjo 442 tūkstančius eurų, lyderiai jau gali pretenduoti ir į nacionalinius rekordininkus. Antanas Martingus iš Sotsdemo 25 tūkstančiai eurų pravažinėti, Padimanskas Demokratų sąjunga 24,7 tūkstančio, Pupšys Demokratų sąjunga 24,7 tūkstančio, Genoaitė Kimbrienė LVŽS 24,4 tūkstančio, Arūnas Kurlianskas 23 100 eurų. Sutikit, pravažinėti 25 500 eurų yra stipru. Konservatoriaus Kurliansko atveju dar ir drąsu nes jis važinėjo ir blaivas, ir girtas. Kadangi šių metų vasarį buvo sustabdytas vairuojantis girtas. Galimai įsitasumą įskaičiavo ir savo gėrimus. Bet reikia suprasti, nes kai reikia tiek pravažiuoti kilometrų, tu tiesiog nespėjai įsipagirioti. Nu, tu turi rizikuoti, sėsti ir važiuoti. Dėl rinkėjų. Šilutės rajonas nėra tikrai didžiausias Lietuvoje. Nuo Šilutės iki Rūsnės 9 km, iki Švėkšno 26 km. Ilgiausias Europos ir Azijos kelias yra nuo Sankt Peterburgo iki Vladivostoko. Jo ilgis 11 tūkstančių kilometrų, neklausyt, kiek ten yra degalinių. Tai vadinasi, tie lyderiai - Martinkus, Padimanskas, Pupšys, Kimbrienė ir Kurlianskas - atskirai vieni nuo kitų šiuo keliu galėjo nuvažiuoti beveik 10 kartų pirmin atgal. Turint omeny, kad beveik jie visi gyvena šilutėje, kyla jau įprastas skaidrinam projektui klausimas, kur jūs blin... Ai gerai. Ну, не деякі тебе ще чому не підливають, ти ж не таким эм, kažkokiam, žinai, netiesom, kažkas ten tokio, aš nežinai, ir aš tikrai jūsų nepažįstu. Aš, aš suprantu, aš nenoriu jūsų. Nes dabar yra daug žiūrių, kad aplink, matai, žinai, pinigus vilioja, kažką vilioja. Nu, matai, nu, vaikėlį, mano, mano praeitą savaitę mamai skambino kažkas, žinai, pasakė, kad taip, mano dukra yra avarijoje, žinai. Tai dabar e, <laughs> esame visi, žinai, įbauginti ir mes nelabai kažkaip, žinai, e, kas telefonai neaišku, žinai, ir, ir, ir stengiamės nekalbėti. Tai aš suprantu, bet aš jūsų klausiu dėl, aš jūsų nebandau apgauti, aš neprašau jūsų pinigų, aš tik noriu, kad jūs man pakomentuotumėte dėl savo išlaidų ai, dėl benzino pašęsti, bet jūs tikrai esate šita to, tos partijos. Ar jūs šiandien kolegams ten kažką skambino? Taip. Jeigu galima, aš įsiterpsiu, gerbiamas tarybos naryčio Andrius Sapinas iš Laisvės televizijos. Taip, taip, taip malonu, malonu. Tai mes ne iš partijos, mes iš Laisvės televizijos, tai čia tikrai, žinokit, mano kolegė yra ir jinai kalbina ir tarybos narius, ir bet norim sužinoti ir jūsų nuomonę. Tai tiesiog... Aš jūsų nu, tai tikrai neapgaudinėjau. Perdodu kolegijai Ramintai kalbėti. Nes kaip, nes kaip matai, sakau, mamai skambino aš jau praeitą savaitę, kad dukra, o turi namų namuose yra. Taip, taip. Ne, ne, ne, mes tikrai ne, ne, ne mes žurnalistai ir užsiminėjame. Kūro čekio iš šilutės aš nebuvau gavęs, bet kad ir taip viskas aišku, kai šilutės tarybos nariai grįš iš kelionės aplink pasaulį, STT tuos čekius susirinks. Na, bet žinot, šilutė savas miestas. Savam miestui mes viską atleidžiam. Bet sugrįšiu į šilutę, sugrįšiu nes visiems kartu smagiau. Kanceliarinių išlaidų rekordininkas Šilutės taryboje yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Vygantas Toškus. Jis per kadenciją išleido 9700 eurų kanceliarinėms. Dėl totalinio Toškaus poreikio kanceliarinėms išlaidoms labiausiai džiaugiasi UAB Šarūno reklama, kuri ir buvo faktiškai vienintelis jo tiekėjas, sąskaitoje įrašydama kanceliarinės prekės ir suvenyrai. Stoškus per mėnesį užsukdavo bent po 10 kartų šio to nusipirkti į Šarūno reklamą, ko tiksliai neaišku, nes kasos čekiai lakoniški prekes. Na pavyzdžiui, 21 gruodį Stoškus ten pirko 3 dieną 2 kartus, 4 dieną 1 kartą, 6 dieną 1 kartą, 7 dieną 3 kartus, 8 dieną 1 kartą, 9 dieną 2 kartus, 10, 10 dieną 3 kartus, 14 dieną 2 kartus. 22 lapkritį Stoškus ten pirko 27 kartus. Rugsėjai 17 kartų, rūpiutį 17 kartų, Liepa 24 kartus. Apskritai, Gerai, Liepos 28 dieną Stoškui kanceliarinių žiauriai reikėjo, labai labai daug reikėjo, nes jis pirko 8 kartus, nes yra 8 čekiai ir jų čekių numeriai yra 8916, 8917, 8919, 8920, 22, 23, 25 ir 27, o 22 metų rekordas buvo spalį 26 kartus pirkta iš Šarūno reklamos. Kad negalvotumėt, kad prekių Stoškui reikėjo tik 22. Tai ne, ne, ne. Pavyzdžiui, 20 metų Liepą Stoškus pas Šarūno reklamą išsimušė 35 čekius. Iš jų beje 9 tą pačią dieną. Gerai, rimtas klausimas. Ar čia yra priklausomybė? Nes yra žmonės, kurie negali praeiti pro kazinkę, yra Stoškus, kuris negali praeiti pro Šarūno reklamos parduotuvę ir nenusipirkti kanceliarinį. Arba tas Šarūnas yra geriausias šalies pardavėjas. Kur tai? Pasaulio pardavėjas. Stoškus eina į savivaldybę, turins, užėjk, užėjk, don't buy, just look, just look. Ir jau tušinuką perka. Na, pasirodo, ponui Stoškui tiesiog patogu užsukti prigriepti kelių kanceliarinių prekių, kad ir devynis kartus per dieną. Na nu, tai, nu, nu tai, tai to reikia, tai to reikia. Jis važiuoja pro šalį ir, važiuoja pro šalį ir, ir, ir, ir, ir užsukia ten šalia šalia gyvenu, šalia ir savivaldybė, ir, ir namai, ir tai viskas pakeliu šeškis. Tai įstaiga yra prekybos centras, tai žaini to, to pačiu ir, ir, ir pasimti kažką. Ir, ir, ir, ta prasme, ar maisto, ar kažko tai ten ir, ir statybinė prekių, ir maisto prekių parduotuvė iki, tai ir, ir, nu, ir tuo pačiu yra ta įstaiga, tas, ta šarūno reklama ten, kur man geriausiam prieinamam kainom šiaip iš tikrųjų ir kad ten tas kanceliarinės prekės, ten ir kažko tai to tai reikia, tai to reikia, tai to reikia. Tai... Tos prekės, nes čia neįrašyta niekur, tiesiog tai dėl to norėjau mhm. pasitikslinti, apie kokius čia dalykus mes kalbame. Tai daug ir kalendorių, ir popierius, ir rašikliai, ir, ir, ir tušas, bet tiek visko, žinokit, neišvardinsiu tiek, tiek, tiek, tiek praėjo laikas dabar. Gal šilutėje yra anoniminių kanceliarininkų klubas? Sveiki, aš Vyginas Toškus ir aš esu kanceliariholikas. Ar tarybos narys Toškus tai pirko priekes, ar tiesiog susitarė su Šarūno reklama, kad jam tiektų fiktyvius kitų žmonių čekius. Juk tarybos nariai Vykintas Toškus ir Šarūno reklamos direktorius Šarūnas Tancikas sieja labai draugiški ryšiai. Jie kartu organizuoja Rusnės festivalį, žuvienės virimo čempionatus. Mm, Žinote, mūsų didelė komanda yra, tai vienas iš jų tai yra. Aha. Vienas iš jų ir tai daro visas visą reklamą mūsų festivaliui, net, net, net, net tik tam festivaliui, ten ir daug mano renginių yra, tas nu, žuvėlė čempionatas ir Šiltas tarybos reglamento punktai numato, kad išmoka tarybos narys irgi gali panaudoti tik nuomai. Įsigyti šiuos dalykus yra draudžiama, bet, kaip žinia, jeigu paslėpsi potelį ar bitės sąskaitom, tada jau galima. Taip nutiko tarybos nariui Vygantui Kamarauskui, per kadenciją telefono ir ryšio išlaidoms išleidusi apie 7300 eurų. Už nenurodomą kompiuterinę įrangą Kamarauskas bitai mokėdavo po 100 eurų per mėnesį. Telijai po 137 eurus už nusipirktą kompiuterį Apple MacBook Pro. Tarybos narė ir liberalų kandidatė į merės Daiva Plikšnienė irgi nespjovė į šią schemą. Per kadenciją telefono ir interneto ryšių jį išleido ir kompensavosi 6800 eurų. Ji iš Telijai įsigijo iPhone 11 ir šį pirkimą pakišo po mobiliojo ryšio išlaidomis. Mes pasikalbėjom su tarybos nariais ir prasidėjo gražinimai. Pinigus už pirtą kompiuterinę įrangą į biudžetą gražino tarybos nariai Plikšnienė ir Kamarauskas. Pavedimai padaryti balandžio 3 dieną, kaip tik tą dieną aš išsiunčiau konkretų tarybos narių ir man reikalingų jų dokumentų sąrašą į Šilutės savivaldybę. Na, va toks smagus sutapimas. Jau išsiunčiau pareiškimus į STT prašydamas pradėti iki teisminius tyrimus dėl Šilutės ir pagėgių, teisinės pretenzijas dėl neteikimos informacijos ir prašymą pateikti visus dokumentus šešioms naujoms savivaldybėms. Šilutė ir pagėgis jau susidomėjo ir generalinė prokuratura. Liko dar kelios kiekvieną dieną skirti 1,2 procento savo GPM. Investuokite į Laisvės televiziją ir skaidrinam. Užsiimkite vietas pirmosiose eilėse ir mėgaukitės. Iki. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.